Художники этим всем пользуются, они всегда рисуют более светлыми красками и потом переходят к более темным, к более а, плотным, более насыщенным цветам. Угу. Поэтому мы будем точно так же. Очень угу. Да, эти хорошо. Очень вовремя. Вовремя, правда. Слушайте, мы мало рисуем на Прямо волосах. портрет, я имею в виду, А. цветок себе или там еще что-то. Это же искусство. Более серьезно. Квадрат малевит. А время выйдет? Он прямо аж кажется, как малиновый будто да? Мгм. А мы а? Галя. Галя еще. Да? А? Мы, мы на ту пряни, что э, вертикально рисовали, мы с галочкой оранжевее сделали. А это та же самая краска была? Та же? Да. А мы казалось оранжевее. Сейчас я вам открою. Можно наших хороших как раз только корень что-то не Кстати, в Монте можно, ведь прям глютамировал. И розовый. Розовый в советское время давал всем. А у вас есть чистая угу. Нет. Мне только, знаешь, что надо под розовый мисочка, под синий. Бабушки красили. Они и умудряются. Это какой Это фиолетовый. Да. А если такой темный? натуральные одинаково на косметические натуральные? Сейчас посмотрим. Давайте этим фиолетовым сделаем, разбавим с вот такой штукой. Да. Как перетяжку, а потом уйдет он в розовый. Э. Чтобы он потерял интенсивность и перешел в розовый. Да, Потеряю, да? да? Так мы затянем просто на него. Я предлагаю, я предлагаю фиолет растянуть в бирюзу, а потом бирюзу в ноль. Ну, Давайте так, да? Я сегодня полночи готовилась во сне к семинару. Мне, я всю ночь сегодня красила э, экстро. Мы просто очень много вчера говорили на эту тему. И я прихожу, говорю, не ну, представляете, чем я сегодня занимаюсь.